यदि तपाईँ पनि म जस्तै इयरफोन किनेर दिक्क हुनुभयो र तपाईँ एउटा नयाँ इयरपोड किन्ने भने तपाईँको सोच आयो भने यो फाइभ स्टेप्स चाहिँ तपाईँले याद गर्नु so that you can choose the better earpod for you सुरुमा रहेको छ डिटरमाइन यर प्राइस तपाईँको बजेट रहेको छ फाइभ हन्ड्रेड भने तपाईँले चाहिँ फाइभ थाउजन्डको तपाईँले इयरपोडको फिचर्सहरू चाहिँ पाउन सक्नु हुँदैन तपाईँको बजेट अनुसार चाहिँ कुन चाहिँ फिचर्स मेरो लागि सुइटेबल छ भनेर तपाईँले त्यो इयरपोड चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ सेकेन्डमा रहेको छ कम्प्याक्टिबिलिटी सो तपाईँले चाहिँ आफ्नो मोबाइल र तपाईँको इयरपडको बिचको कनेक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ जस्तै कि आइफोनको इयरपड र तपाईँको एन्ड्रोइडको मोबाइलसँग कनेक्टेड नहुन पनि सक्छ सो द्याट तपाईँले चाहिँ कनेक्सन हुन्छ कि हुँदैन भनेर तपाईँले चेक गर्नु पर्ने हुन्छ थर्डमा रहेको छ फिट तपाईँको इयरपड तपाईँको कानमा चाहिँ ठ्याक्कै फिट हुन्छ कि हुँदैन तपाईँले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ साउन्ड क्वालिटी तपाईँले गीत सुन्न चाहनुहुन्छ जस्तै कि बेस धेरै भएको गीत सुन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ बेस धेरै भएको तपाईँले इयरपड चुज गर्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ र साउन्ड क्वालिटी कस्तो रहेको छ तपाईँले त्यो चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ फिफ्थमा रहेको छ ब्याट्री लाइफ सो ब्याट्री लाइफको कुरा गर्ने हो भने यो जुन चाहिँ इयरबडमा पनि ब्याट्री हुन्छ जुन चाहिँ बक्स छ यसमा पनि ब्याट्री ब्याकअप हुन्छ सो ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ फाइभ आवर्स जति भयो भने अझ बेटर हुन्छ भने तपाईँको जुन चाहिँ इयरबडमा चाहिँ थ्री आवर्ससम्म भयो भने त्यो चाहिँ अझ बेटर मानिन्छ सो आजको भिडियो तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो कमेन्ट डाउन